Ya, bueno, tenemos 5 minutos. Listo, dale. Y mira el tiro. No, no, pero pon cara de, gané. Pon cara de gané. Ya llevamos cara de gané.